Como é o ser humano? Qual é a cor de seus olhos? A cor de sua pele? O seu tamanho? Qual a sua língua? O seu sotaque? Qual é a sua nacionalidade? Qual é o continente em que ele vive? Qual é a sua cultura? Será que seus olhos são apenas pretos ou somente azul? Só existe o ser humano grande? O ser humano só fala inglês? Ele só tem uma cultura? A cor de sua pele é somente branca ou somente preto? Ele vive apenas nas grandes cidades? Não, não. O ser humano não tem apenas uma cor de olhos, apenas uma cor de pele, apenas um tamanho, apenas um peso, apenas uma língua, apenas um sotaque, apenas uma nacionalidade, apenas um continente. O ser humano não tem apenas uma cultura. O ser humano é diverso. Na verdade, ele é a própria diversidade. Seus olhos são claros, azuis, castanhos, verde. Sua pele é branca, preta, amarela e também vermelha. O ser humano é grande e também é pequeno. O ser humano é magro e também é gordo. O ser humano fala inglês, mas também fala português, chinês, mandarim espanhol, italiano, francês, russo, árabe, japonês, bengali, hindi, alemão e muitas e muitas outras línguas. O ser humano tem a sua nacionalidade estadunidense, canadense, brasileiro, mexicano, espanhol, venezuelano, israelense. O ser humano tem muitas e muitas outras nacionalidades. O ser humano vive em Dubai, em New York, em Tóquio, no Rio de Janeiro, e também em Belém do Pará, na Bahia, em Manaus. O ser humano vive nas grandes cidades, mas também vive nas favelas, como Paraisópolis, Cidade de Deus. O ser humano vive nos interiores, nos lugares mais remotos da Terra também. O ser humano é norte-americano, é sul-americano, o ser humano é africano, oceânico e também asiático. O ser humano tem diversidade nos olhos, na pele, no tamanho, no peso, na cultura, na língua e também no sotaque. A diversidade é a característica principal e mais importante do ser humano, pois a diversidade é o que nos faz sermos seres humanos.